සෙනෙහස ඇල්මෙන් නිඹගෙන ඉන්න නුඹට බැරි නම් කීවා නායන සිත වාවාගෙන අඳුරෙම මම ඉන්නම් පානා සෙනෙහස ඇල්මෙන් නිඹගෙන ඉන්න නුඹට බැරි නම් කීවා නායන සිත වාවා යක්ෂ ගෝර සර්ප විමනේ පිය නැත්ත බොම ලඳුනේ තනි කමෙන් නිදන නුඹගේ කටුවැනේද සිරියානේ ශුගෝර සර්ප විමනේ පිය නැත්ත බොම ලඳුනේ තනි කමෙන් නිදන නුඹගේ කටුවැනේද සිරියානේ සත්පියු මන් මත නුඹ ආඩ සඳකි ගැසෙන නුඹ මට මල් දමති සත්පිරිවර මැද කුමට වඩින් සේනා මොකටද නුමේ ඔය වුණුම වෙන කෙනෙකුට නොවවෙන්න නුම මන්ද්‍රි දේවි වෙනම් පෙසන්දරමා වෙන්නම් සුන්දර නෑයේ තරම් සොඳුරිය දැන් හිතන තරම් නුම මන්ද්‍රි දේවි වෙනම් පෙසන්තරමා වෙන්නම් සුන්දර නෑයේ තරම් සොඳුරිය දැන් හිතන තරම් සත්පියුමන් මත නුඹා ada සඳකි ගැස්සෙන නුම්බෙලම මට මල්දා một thế